өзіңе сен өзіңнің күшіңе сен қос қолыңмен істеген ісіңе сен алысыңда сыйлайды жақыныңда өзіңді өзің төменге түсірмесең деген ағайын ол қайна шап шын тұлпарға шаршаларда тұсау жоқ деген қадірмет ағайын Межеме қасаптан 10 мүн тенге, Бауыржан Чингенттен келген 10 мүн тенге, Дәурен Құдадан Чингенттен келген 20 мүн тенге, Нұрлан Абайдан келген 10 мүн тенге, Артық Құдадан 20 мүн тенге. Мына төменгі мәреге Бердіқұл қажы атаның Оразалы Палуанның баласы, Айнабек Шабынды ұстасадағы астындағы тұлпар, саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған Ахмет Ақсақалдың полковник есімді атыменен баруын Айнабек Шабынды ұстастады,